عباس پہ جانا ہوگا کیسے ہوتی ہے کٹے ہاتھوں سیدھے گونگاتا آئے رو کو یہاں ملتی ہے وفا کی صدقے میں سکینہ کے سجا ہے درباب دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے کیسے ہو تک عباس اور عطا نہ کرے کیسے ہو تک عباس اور عطا نہ کرے